Bonsoir on s'appelle Total War. Si vous vous rapprochez, c'est bien. Allez, on venez, lève. Venez. Des petits pas de bébé, des petits pas d'enfant. Ouais. C'était votre bébé, ça venir ici. Cube. Puis c'est un copain à l'école. Tu connais Manu C'est Salut Manu, euh, je vais voir ce que tu fais. Ryan James, André Manoukian. Euh, Nique Nick Talop. nique Nick Talop. C'est quand tu fais du bruit à Paris, ils vont instaurer des mecs qui sont censés dire de terre. C'est ah, oui. silencieux, ils ont le droit de parler et ils disent juste aux gens dans les terrasses de café qu'ils doivent se taire, tu vois. ils arrivent, comme ça. Ils arrivent, ils arrivent comme ça. Croyez, genre Il ça. Y'a pas un. L'Indien, l'Indien. <laughs> Mais euh... Là, c'est un bac. Alors, Bix, Bax, Bix, Bax, Bix, Bax, Bix, Bix, Bax, Bix, Bax, Bix, Bax Bix, Bax, Bix, Bax, Bix, hey Ouais, t'as vu ça Ah, voilà Ah, ça tord un peu le coup à la répute Ça tord le coup à la réputation ah, Guillaume il picole, Guillaume il picole mon cul. Eh les gars Quoi, quoi, cirrhose Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cirrhose Ah, mais non. Oh, non. Oh putain, bah, je suis larron moi. C'est bien, bravo. Bravo. Eh bien, allons-y. c'est complètement. Je règle bien il y a un mur de gens, que maintenant n'existe pas. On est juste un bruit pour on est un son, on est clair. On est bien qui s'arrête. est. Hey Attention, voilà comment ça se passe. Regardez On se met une petite aide d'oreiller représentée par Saudi. Ensuite, on plus ici même, pas à choper les poux que c'est une sémélée avec Mr. Gang. <laughs> Et voilà. C'est mon moment préféré de la journée. C'est un personnage de Jolie 2, tu dois deviner ce que c'est. Ah, Honda, pièce de l'électricité. Ah. <laughs> la première fois que je fais ça tout court, tu sais. Je suis stressé. Ah, c'est raté. On va voir les erreurs un peu partout. En fait, c'est pas imprimé droit déjà. je me traite de traite que je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais j'ai choisi la cadence. Un cyclone, que dit la météo Qui sème le vent, récolte le tempo. Ah. La prochaine chanson, elle a fait l'objet d'un clip qu'on a tourné à Disneyland Paris. Le jour de la rentrée des classes, vous étiez tous en cours. Cette chanson s'appelle Sidi Babaoué. Ça veut rien dire. parlais comme ça, mes gosses. Du silence Mec, quand je vais les engueuler, c'est un chien chier. Là, avoir des gosses juste pour les engueuler. Je serai devant la F1 comme ça. Et on dirait Papa, j'adore. Du silence Tu te tais C'est bon ça. C'est une blague est plus drôle qu'on a faite. Allez, c'est bon. Moi je reste là. Allez, tournez genre. Eh, tu quoi, tu quoi, on eh, franchement, on a mis le feu. Attention, hein attention. En raison d'un incident oh, technique dans notre bâtiment, nous vous prions d'évacuer les locaux. Oh, bâtard Veuillez vous rendre aux portes de eh, la C'est qui Veuillez vous rendre à la police. Eh, regarde lui Il est bien, regarde. <laughs> Il dort, quoi. Oh, ça fait kilo dans le van, quoi. <laughs> Après, pareil, si... Euh, <laughs> oh, le mec, quoi. Regarde, on dirait un chat, quoi. Mmh. Franchement, on dirait un grand H. Vraiment, Mais toi, tu pourrais être comme ça, tu bougerais pas pareil. Sauf que t'aurais une queue qui ferait ça. Ça C'est toi homme, Blaze. Excusez-moi, je suis dans la baraque, à pour me tu de là T'es en train de me filmer, tu me filmes constamment Alors, quest ce que je veux dire Hein Que du seul, que du seul. Que de l'interphone. Ça 105